Hey, ¿qué tal? Les habla Sammy como Coffee y hoy en esta cápsula vamos a hacer algo completamente diferente. Vamos a hacer un experimento para demostrarles la diferencia en la cantidad de azúcar que hay entre una gaseosa normal y una gaseosa cero. Recuerda que si te gusta el video, dale like, compártelo y coméntalo con tus amigos. Esa es la única forma de que nosotros podamos seguir creciendo. Volvemos. Así que vamos a comenzar con el experimento. Vamos a utilizar una Coca-Cola normal y una Coca-Cola cero. Mi gente, antes de mostrarles el resultado final de este experimento, quiero que sepan que es excelente hacerlo con sus hijos, con sus primos, familiares, con cualquier niño, para que ellos vean qué es lo que están tomando. No es que vamos a decir que uno es mejor que el otro, los dos son dañinos, simplemente que hay uno que está cargado y es una bomba de azúcar. En este caso, ya lo vamos a ver. Fíjense, primero tenemos la Coca-Cola cero. Fíjense que quedó solamente esto. Quiere decir que tiene residuos mínimos. No tiene azúcar, pero tiene unos residuos mínimos, o sea, no tiene nada de azúcar. Pasamos a la Coca-Cola normal. Fíjense, hasta se pegó la cuchara. Miren. Miren todo esto. Fíjense, todo esto es melado, todo esto es una capa dura de azúcar, puro azúcar. Todo lo que ven aquí es puro azúcar. Cuando hagan el experimento van a oler como al final de la cocción, después de que se evapora ya lo, el agua carbonatada, empieza a oler a puro azúcar. ¿Por qué? Porque es un melado. Es puro azúcar, miren. Trata. Vamos a ver. Que miren, no puedo. O sea, es puro, puro azúcar. Recuerda, si te gustó este video y quieres formar parte de esta familia es completamente fácil. Solamente tienes que darle like, compártelo, coméntalo con tus amigos. Pero lo más importante es recordar que nunca es tarde para comenzar.